così contento? Allora basta anche te ammazzarmi, eh? Cos'è? Dai! Non ti Hai paura di dire? Ragazzi! Mettiti di you Oh, okay, good. You so ah! eh, And I didn't do it. I just, I just, well, I'm. You suck. Ôi, mưa phố Ôi, thử thử thử thử Mm-hmm.